Ode Barroso. Eta Amets Arzeaioz. Huna, huna sortziko tipian kantatzeko duzuen gaia zu odei, parke batean ziren Apolonen eskultura handia zira. Amets, neok deus galdegin gabe, garbitzera heldu zauzu egun guziz. Nik usu pentsatzen dut ene, ula, ula. Bakean uneke nau utziko sekula, Naikoa garbi nago zuk ez egin burla, Ezote da zuk zikin ikusten duzula. Beti trapu garbiak hartu eskuetan, Batzutan olioa eta grasa bestetan, Eman ta eman bere atzeta aurretan, Peta pentsazkenean asida izketan. Izketan hasi naiz bai, lotxaren menpeko, Astia hartzen duzu ongi garbitzeko, Aski ongi naiz ezin naiz egon obeto, Iten alduzu zuri gero batiteko. iteko. Ez da neoiz pitzatu, ez da neoiz hautsi, emanan eta hemen eta gogorre nik garbi usten dut beti igurtzi eta igurtzi, baina txoriek zenien errespetu gutxi. Babai txorien kaka ez da gero broma, eta ene gustuan ez da horren ona. Ni garbitzera pozik eldu zira ona, ez ote zira zu baburutik dagona. Ez enago burutik begiak itxita, maitasun oso zegin hoi dut bisita, ta egia erranen dut erraten asita, nik norzaren ez dakit baina ze polita. Koropiloa duzu itza. Sokaren bi muturrak hartu parez pare bat bestean azpitik pasaxua ben. Arrantzalek dute bat ez bade, mian korapilo desente baitaude gaur epaia alde etzegon de balde nork egin du galde nago naiko grabe korapilo gehiegi askatu gabe korapilo gehiegi askatu gabe. Una orain hiru bertsuen kantatzeko gaia. Goizean atera zira etxetik. Bidean zela iragarki bat ikusi duzu eta una zer dion etorkizuna zure esku da. Etxetik atera naiz, presaka atopen. Amatxori adio, atea di kolpe. Ta gaurruka dut nahi adina sorte, ta bernan hartu eta bizpaidu pote, begirada bat berriz, emanen nioke. Zure eskutan dago hau normala ote, iragarkiek beti gezurra diote. Iragarkiek beti gezurra diote. Aina gezurrik gabe, ez gira oldartzen. Ta gezurrik ez bada, ez gira oartzen. Ni ere hasiko naiz, dioko hortan sartzen. Nik pentsatzen dudana aipatu azozen etxerako bidea hartuko dutzu zen. Naiz hor jartzen duena ez dudan onartzen. hartzen. Behintzat saiatuko naiz nere eskutan hartzen. Behintzat saiatuko naiz nere eskutan hartzen. pairatuko eien erresuma ta enuke hartuko gutunentzat luma ez litzake pasako horren tren txukuna geroa ez ginuke den bezain iluna, ez ginuke kartzelan maitea laguna. Ez ginuke irrifar txikita urruna, urruna, gure eskutan balego gure torkizuna. Gure eskutan balego gure torkizuna. Hunamets, zure itza. Koropiloa. Koropiloa duzu itza. Gure korapiloak diren bi estatu gu aurrerez algira korapilatu Korapilo borobil edo takarratu Korapilo anarko edo ta sakratu, puntak nola hartu, ta zilotik sartu nola estekatu dugu estudiatu. Noizik asiko dugu nola askatu, noizik asiko dugu nola askatu. Eta una, gaiak zer dion. Goizean, atera zira etxetik. Bidean zoazela, iragarki bat ikusi duzu. Huna zer dion, etorkizuna zure esku da. Hiru bertsu nahi duzun doinu eta neugian. Goizean, atera zira etxetik. Bidean zoazela, iragarki bat ikusi duzu. Huna zer dion, etorkizuna zure eskuda. da. Zer izan nahi du kaunditan, galdetzen zaigu lenbizi, nahi alduk dantzari izan, edota bersuka hasi, nik horiek ez nituen nahi, Nainuen lasterkasi, futbolari ametxetan, zenbat min, zenbat karrasi, zenbat min, zenbat karrasi, eta orain erretreta, ta pentsioen justizi, Orie, atzetik gabiltz, aberatsaren malizi, ez dut nahi geroko ametsik, ez ametsta ez kutizi, nahiago dut antzieta oraingo aldian bizi, nahiago dut antzieta oraingo aldian bizi. Eta gude herria zer bilakatuko gero Nola zartuko ote naiz, nola joan entzait denbora, aurrak izanen alditut, aurren atzetik biloba, zenbat egutegi urrun, zenbat amets, zenbat droga, Zenbat amez, zenbat droga, etorkizuna asmatzen, berrogei urtetik gora, miliaka persona da biltze gogoa ze ganora, nienoa bere xerka, Ez noa ez ni inora, bere seka joan gabe, ona bera etorriko da, bere seka joan gabe, ona bera etorriko da. esku zer dagoen, pentsatu izan dut batzutan, eta gauak galdu ditut, olako bide antzutan, gero esnatu ninteken, ia edo zein ordutan, Bekokia izerditan eta gaixoen modutan, eta gaixoen modutan. Nik ez dut nahi etorkizun galdera undi hori ukan, badakit gaur eneskutan zerta zertarako dutan. Gaira garkiek gezurra dute miaren puntan, ala saldu nahi du baina, ez dago gure eskutan. Ala saldu nahi du baina, ez dago gure eskutan. Eta 2000 amareko Siberua Lapurdi eta Basen Abareko Bertsulari Xapelketako Xapelduna, 6 eta 2 eta pundurekin, ametsak